hello and welcome friends Google sheet एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे कि एक्सेल जैसे काम करता है बिल्कुल वैसे ये भी काम करता है तो यहाँ पर अभी खास बात क्या है गूगल शीट में आज के इस वीडियो में देखिए गूगल शीट में आ, uh, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर कहीं भी जाते हैं और आपके पास सिस्टम नहीं है तो किसी भी साइबर कैफे पे बैठिए अपने ईमेल आईडी से लॉग इन करिए और वहां पर आपको सारी चीज़ें जो आपने अपने उस रिलेटेड ईमेल आईडी के गूगल शीट पे रखी हैं वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी तो ये तो खास बात है गूगल शीट की लेकिन आज के इस वीडियो में खास क्या है ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है मैंने और अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एंटर करने के बाद भी ये फॉर्मूला जियो का त्यों बना रहता है ठीक है ये चेंज ही नहीं होता ये गायब ही नहीं होता अगर इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग भी करवा देता हूं तो ये देखिए सब में अलग अलग सेल एड्रेसेस आ जा रहे हैं ये तो गायब ही नहीं हो रहा है तो आखिर ये कैसे किया मैंने इसको करने के लिए आपको क्या करना है सिंपली यहाँ व्यू पे जाना है और ये जो दिख रहा है ना शो फॉर्मूला ये टिक है अनटिक कर देंगे तो ये हट जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा और अगर आप टिक रखते हैं देखिए ये पूरा सिलेक्शन में लिया और मैंने यहां पे टिक कर दिया तो टिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला दिखेगा ठीक है केवल फॉर्मूला दिखेगा आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा ठीक है अगर आप इसमें अनटिक कर देंगे तो रिजल्ट भी दिखेगा ठीक है फॉर्मूला तो है ही है फॉर्मूला तो अप्लाई सकते हैं रिजल्ट भी दिखेगा तो आई होप ये बात समझ में आई होगी thank you for watching this video